si puedas ver que tengo bajo mi piel Me acompañarías hasta mañana El dolor de la pena me mantiene en la cama Y la calma amaneciendo al lado de mi ventana No me cura, no me agrada cuando esto se acaba Pasan noche y noche y no recibo tu llamada Quizás para ti sigo siendo nada También tampoco estoy mal No me quiero quejar si obtengo yo tu amor Me dejaré llevar if you wanna be my No te pido cenar mis heridas No quiero estar en las ligas Me gusta vivir la vida Y si me lo permite llevarte conmigo para la cima Me pregunto que si mañana el mundo se acabará ¿Compartirías conmigo tu almohada? Ya, yeah. que lo que, que lo que Es nena de alto si otra vez